Bueno, gaur eh, goizean greba eguna zan eta e, goizetikan nahiko itxitek ikusi ditugu komertzioak, beti bezala banketxeak eta komertzio haundiak ikusi ditugu irekita, baina bestela egia esan jendearen erantzuna nabaritzen da ba, ba, larri dagola eta aurre egin nahi izan diola egoera larri honi. Orduan, auzoa ondo, ondo ikusi ditartxu eta grebalako gogoz. Ba, egia esan ez dakigu osan dozta gertatu, eh? Iritsi batean esan digute ba, da, egon gila os material eta identifikatu beharko ginela hasieran esan dute bi pertsona, ba, hori benetan guk egin baldin badagu ba, erantzulo batzuk egoteko edo, baina egia esan ez dakigu zertazari dire. No, eta orduan protesta egin begunean inguratu egin gaituzte, mandoari entzun diogu esaten e, inguratu behar zigutela eta guztiak identifikatu nahi zigutela eta horren aurrean, ba, bueno, jendea inguratu da, egiatik ere jendea etorri da hasieran piketan konten jendearen bikoitza, irukoitza eh, juntatu da eta bueno, du erdi gaituzte identifikatzen Eta, Dejan. ¡Eh! ¿Qué te pasa, no Suecia el carnet de prensa. Sácalo. Ya me he identificado con estos Identifícate, a ver. Que ya me he identificado una vez. Guárdatelo para que lo veamos nosotros. hoy ya tienen, vuestros compañeros lo tienen. Ellos me han... identificado, ¿eh? ellos me han, ellos me han identificado. Y esa patada sobra. ¡Es un llamo! ¡Es un chigo!